опять придет зима Без солнца и тепла Прикольно овечки спят Белок, волшебные елочки Чернога Опять придет зима Кому-то не до сна Ведь самое же время Пошел и куда Зеленый мох и снег водопад тем я согреюсь Конечно, любовью всем я разбавлю Конечно, вино тем я согреюсь Конечно, любовью всем я разбавлю Конечно, вино И вот она пришла там всегда была А из окна видна Лишь радость белая Я в шапке кури глубоковица И в теплых шерстяных носках А тем Конечно Конечно, помнила всем я разговор Конечно, вино Все выборы прошли Веселители не шли Прогресс вернули вспять Здесь будет осень зимовать Но офисный банкнот Вот это красиво что нужно сделать все скорее Прижавшись ближе к батарее А тебе не согреть Ashram.